ମାଙ୍କର ଦୀପ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ କଣ କହିବି କଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୀପ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ଗୁଡା ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଲଗାନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ତେଣୁକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି କାରଣ କିଛି ମନ୍ଦିର ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି କ୍ଷତି କାହାର କିଛି ହେଇନି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ତା'ର ଅଗ୍ନିକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଇଥିଲା